Ola xente de ciencia, hoxe imos falar da calor específica da auga. Como xa saberedes, as temperaturas na costa son moito máis suaves que no interior. Isto debe en parte a que a auga ten un efecto modelador sobre o clima. Un dos motivos é que a calor específica da auga é máis elevada que a calor específica do aire. Que significa isto? Que a auga necesita incorporar ou ceder máis enerxía para variar a súa temperatura. Para comprobalo, imos facer un experimento moi sinxelo. Ola, Xaco, andas por aí? Ola, Aida. Trae un novo experimento, pero como nos podemos mollar, mellor facelo na cociña. Para realizalo precisamos dos globos, unha bandeixa, auga e un chisqueiro. Tende cuidado, non vos queimedes e, se acaso, pedide axuda a un adulto. O primeiro que temos que facer é engadirlle un pouco de auga a un dos globos, para logo rematar de inflalo con aire. ¡Yipi! Tede cuidado de non montar un aquapark, vale? Que non vos pase como a min. outro globo ímolo inflar só con aire, así que dálle os pulmóns. Logo, collemos un chisqueiro e achegámolo ao globo que contén o aire. E vemos que estoura. Pero cando facemos o mesmo co globo que contén auga, vemos que non pasa nada. Iso sí, achegade ben a chama polo lado que contén a auga, porque do contrario, ides vos mollar. Ala, xa te mollaches outra vez. Como vedes, o globo que ten só aire estoura xiña, xa que o caucho en contacto coa chama queimase moi rápido mentres que o globo con auga é capaz de soportar a chama por moito máis tempo, sempre cando está incida sobre o lado que ten auga, que non vos vai a pasar como lle pasou a Xaco. Isto acontece porque a auga en contacto co caucho absorbe a calor e, como xa dixemos antes, para un mesmo volume a elevación da temperatura da auga será máis paulatina e levará moito máis tempo debido a que ten unha maior calor específica que o aire. You win! E agora vos que, animadesvos a facelo na casa? Aburiño! La la la la la, si borría, si así. si, si así, así. o si. La la la la la la la. Se cabe y pabe.